Но раз, два, три. А ручками? А наклонись. сокращать бюджета за счет жесткой экономии

крутишь? Вот так, как крутишь? А. И что, как? И так, и так, да? А ножками, ножками. Вот туда отойди, вон туда. Давай ножками. Свет, присадись. Убираем мусор. Вот так вот мы убираем мусор. Неси коробочку. Пойдем листья грести. Листья, листья грести.